La Rambla, mur entre els topolets. Actualment, els topolets estan agrupats en tres blocs a un costat i cinc a l'altre. Es troben separats pel gran eix de circulació que suposa la Rambla. L'objectiu és disgregar el trànsit perquè formin un sol grup i es creï una forta identitat comuna.